Mas cuida Goberne quien goberne. Abstención, se defiende. Goberne quien goberne. Abstención, se defiende. Goberne quien goberne. O público se defiende. Goberne quien goberne. O público se defiende. Goberne quien goberne. O público se defiende. En primer lugar, a hablar las palabras Isabel Parado, Concelleira do Concello da Coruña. Moi bo día a todos e a todas. Graciñas primeiro aos convocantes e aos organizadores por esta necesaria e imprescindible manifestación e graciñas a todos e a todas as asistentas. En nome de Podemos Galicia, pouco que dicir. Seguir defendendo, como non, os servizos públicos. Os servizos públicos que, que amosan día a día a necesidade que ten a ciudadanía de que existan unos servicios públicos de calidade e universais. Pero tamén agradecelos porque, como non, durante a pandemia demostraron máis que nunca a necesidade que ten a cidadanía precisamente de servicios públicos. Por eso, estamos hoxe aquí defendendo unha vez máis unha sanidade pública, unha educación pública, o cuidado dos nosos maiores, da dependencia e todos e cada un dos servicios públicos polos que loitamos cada día. Porque defende, porque goberne, quen goberne, os servicios públicos se defenden. Moitas grazas. Abrego. Bo día a todas e a todos. Desde o Sindicato Labrego Galego queremos agradecervos a todas as persoas que nos acompañades nesta loita por outro modelo de cuidados para a dependencia. Non queremos esquecer o horror que supuxo este ano para moitas persoas privadas dos cuidados máis básicos. Non queremos esquecer as persoas ás que lles foi negada a atención médica ou que foron privadas da atención sanitaria que precisaban. Non queremos esquecer as miles de persoas que foron obrigadas a morrer na máis completa soidade, sen unha man ou sen unha palabra familiar que os reconfortase nese paso final. Segundo inserso, 29.636 persoas que vivían en residencias de maiores en todo o Estado español faleceron por síntomas compatibles co COVID-19, confirmados. 785 persoas falecidas en Galicia, Este modelo de atención baseado no negocio dunhas empresas privadas a costa de aforrar en custos e maximizar os beneficios é en gran medida a responsable da traxedia. Escaseza de persoal, precariedade, falta de materiais e diríamos que mesmo falta de humanidade de quen dirixe estas políticas. Dende a plataforma na defensa de outro modelo de atención á dependencia, dende o Sindicato Labrego Galego, Estamos totalmente convencidas que a privatización dos servicios maltrata e mata. Este modelo maltrata as persoas cuidadoras, a maioría mulleres, maltrata as persoas maiores, dependentes, maltrata as familias. 5.000 persoas en Galicia están nas listas de espera sen que se lles preste os servicios aos que teñen dereito máis dun ano esperando entre a solicitude e que se nos aproben as prestacións. Unha persoa con máis de 40 anos cotizados no sistema agrario da Seguridade Social non chega a ter o 50% do custo medio dunha residencia. Todo isto para acabar nun macrocentro moitas veces illado do seu entorno vital e a centos de quilómetros do seu lugar de orixe alimentación deficiente, inmovilizaciones excesivas, úlceras, carencias de persoal, son realidades demasiado frecuentes que distan moito do bo trato que merecen as persoas que nos deron a vida en boa medida as persoas que nos deron todo o que temos na sociedade. As inaceptables condicións de traballo do servicio de atención ao fogar a maioría desenvolvido por mulleres, contribúen a este modelo deficitario de atención que precisamos con urxencia cambiar. O señor Feijó anuncia que queren votar man dos fondos europeos de recuperación para un novo modelo de coidados, do que pouco ou nada sabemos, pero que en principio queren facer da man das mesmas empresas especuladoras e dos fondos de investimentos, ás costas da cidadanía ás costas da sociedade. Necesitamos un cambio. O público é servizo, o privado é beneficio. Moitas grazas. Vai, vai. Servirá un momento Cristina Moreno Entrega, de trabajadores de Residencias. Buenos días a todos, eh, eh, veis presentación de trabajadoras, das trabajadoras, eh, de residencias, De aquí destacar que mayormente somos mujeres, Llevamos ya años denunciando la precariedad laboral en nuestro sector, precariedad que afecta directamente al cuidado de personas dependientes. Y cuando digo personas dependientes no me refiero solo a personas mayores, me refiero a, personas jóvenes dependientes que lamentablemente están siendo ubicadas en residencias de mayores. La pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias del servicio que, da, que se da en las residencias, mayormente de gestión privada, porque en Galicia llevamos 14 años sin construir una residencia privada. La Junta de Galicia ha apostado porque sean multinacionales de capital extranjero, como Domus B, la que gestionen los cuidados de personas dependientes. Nosotras no estamos en, en contra de la empresa privada. Creemos que es necesaria, pero para aquellos que puedan pagarla. Nosotros lo que reivindicamos son unos servicios públicos de calidad, que lleguen al 100% de los ciudadanos que lo precisen. Una calidad que depende directamente de tener personal suficiente y cualificado. Necesitamos un cambio en el modelo asistencial a personas dependientes. Necesitamos una ley de residencias acorde con los tiempos en que vivimos y que regule unos mínimos indispensables. Y necesitamos un servicio de inspección serio, que realicen una labor minuciosa. Ya hace más de un año que comenzó esta pesadilla, muchos abrieron los ojos, pero otros siguen mirando para otro lado y eso no lo podemos consentir. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí y pedirles a los que no están que recapaciten, porque mañana estos servicios los pueden precisar pues un conocido, un familiar o tú mismamente. Muchas gracias. Ciudadanos Antón Sánchez de Anova. Bos días. Bos días a todas e a todos. A pandemia veu a demostrar dun xeito cruel e máis evidente o que viñan denunciando dende hai anos as traballadoras, os sindicatos e as asociacións de familiares que en Galicia non se apostaba por un modelo de coidados, senón por un modelo de negocio, O propio Consello de Contas dun informe do ano 2017 constataba os incumplimentos das residencias privadas en canto ao cumprimento de ratios de persoais e varias cuestións fundamentales e non só denunciaba os incumplimentos, sino que viña a decir que a Xunta de Galicia ante eses incumplimentos miraba cara a outro lado. Era cómplice do negocio das empresas que mesmo o Partido Popular promoveu. Eso que denunciaban as familias e as traballadoras non era gratis, era a costa da saúde das persoas maiores e foi a costa das vidas das persoas que non tiñan o persoal suficiente para atender unha ausencia como foi a pandemia e así MODEP demostrou que desgraciadamente neste país se estabas nunha residencia de maiores privada e privatizada tiñas máis posibilidades de infectarte e de morrer que se estuveras nunha desistión directa. Porque o negocio dos fondos Boitre, dos Florentinos Pérez e das Josefina Fernández baseas en dúas cousas fundamentalmente na explotación das traballadoras e no empeoramento das condicións das persoas que ali residen. Ese é o negocio e iso é o que non debemos de permitir e por eso estamos aquí, porque un país defínese en grande maneira en como trata as persoas máis vulnerables os maiores e os dependentes. E nós queremos ser un país decente e digno cos máis vulnerables. E por eso temos que ter un servicio público que poña as persoas no centro e non o negocio dos fondos boitre como está neste momento. Pasou a pandemia pasou a pandemia e quererán que esquezamos o que aquí pasou e facer cambios cosméticos para que o fundamental non cambie, o fundamental para eles e o negocio. E temos impedido, só dende a xestión pública e directa haberá un modelo de cuidados digno e de calidade neste país. Por eso, esta movilización e outras máis teñen que conseguir que se cambie dunha vez por todas o centro, o negocio, as persoas. Moitas gracias. Agora vai nos dicir unhas palabras Guillermo Crego en representación de Esquerda Unida. Primeramente, moitísimas gracias a, a todas as que estades aquí por vir, por asistir. Eh, o que deixou nosa pandemia ben claro é que este modelo é un modelo que non sirve. Hai que modelarlo. E o, o, o, polo que apostamos, levamos apostando décadas de Esquerda Unida, é desde a xestión directa 100% pública. Este é o que nos leva eh, a unha xestión de calidade controlada máis democrática Por segunda, por segunda vez quería agradecer non solamente as que aquí, sino a todas as traballadoras que normalmente son mulleres dito por os meus compañeiros eh, que, que soportaron, están a soportar nestes momentos unhas condicións laborais precarias que cada vez están en peores condicións, que han pasado o principio da pandemia dunha maneira totalmente bochornosa e sen dignidade. Eu vou poner un exemplo da miña cidade en Vigo. As cuidadoras do, do fogar, do servicio do fogar, tiñan 10 mascarillas para un mes para atender eh, a, todos, a todos os servizos que tiñan durante todo o mes. Esas son unhas condicións deplorables miserables que temos que revertir. E non entendo outro momento, outra maneira de facelo que dende o público. A xestión pública 100%. Moitísimas grazas a todos. Agora, en representación de Bellet Digna, Pepe Bernárdez. buenos días a todos. Bueno, antes que nada decir que no estamos en contra de que existan residencias privadas y servicios privados para dependencia. Porque estamos en contra de que solo existan servicios privados. Estamos en contra de tener una privatización con 90% en Galicia. de que en a tener una plaza pública que no tenga alternativa. Que a día de hoy cuando se concedan una plaza pública, en realidad te manden a una residencia privada a sufrir mil calamidades. Os fondos buitre ahora mismo dominan o sector da dependencia en Galicia. E hai unha privatización do 90%. Isto supón un risco moi grande, un risco real e certo, non só sobre a saúde e os dereitos laborais das traballadoras, non sobre a saúde e os mesmo os dereitos humanos dos residentes, dos usuarios, dos máis débiles, dos que teníamos que proteger entre todos. E, e mismo supón un risco grave para a súa vida, como demostrou a pandemia do COVID morreran, se a xente que estaba nunha residencia privada tuvera un risco 24 veces maior de morrer do que estuvera nunha pública, o di todo. Isto é por a debilidade que ten a xente nas residencias públicas e por a falta de higiene porque non se puso personal para implementar as medidas que había que poñer de higiene e de profilaxis. Vale? Isto non son ONGs, os fondos buitre. E sabe moi ben que canto menos comida poñan un plato, máis cartos ganan. Canto peor sea a calidade da comida, máis cartos ganan. Canto máis precariedade laboral teñan, máis cartos ganan. Canto menos xente teñan para atender os residentes, máis cartos ganan. E o que é peor, agora se deron conta de que non pasa nada. Saben que canto máis maltraten a xente, máis cartos ganan e saben que non vai haber consecuencias, porque 800 mortos encima da mesa nas residencias galegas e aquí non pasou nada. Non se fixo unha comisión de investigación no Parlamento. Política Social non abriu un só expediente de investigación para residencias que máis mortos tuveron, as que tuveron contagios masivos. Ni un expediente, ni unha sanción, nin nada. E a justicia tamén mirando para outro lado, prácticamente boicoteando as nosas denuncias. É unha vergonza que está pasando, pero certo que agora os fondos buitre saben que teñen man libre para facer o que queiran, absolutamente. Miles de mortos en toda España e aquí non se investigou nada. Este é o risco real que temos. Esta pasa porque la Administración, la Junta de Galicia en este caso, adopta una postura cómplice. Hay inoperando o servicio de inspección. Y adopta una postura casi dixamos que servir, de mero facilitador de intereses privados dos seus amigos. Con esta situación no podemos seguir apostando por un modelo privado. Lo privado mata, como dixeron aquí, mata e maltrata. Tenemos que evitarlo a toda costa. tenemos que defender un modelo público como hai noutros países, que é viable e é factible económicamente incluso, e inda que non o fora, é o que merecemos. Cada un terá que mirar unha cuestión de prioridade política de destinar, en lugar do 0,7% do, do Produto Interior Bruto actual, destinar 1,7 como se fai na media europea ou 3,4. É unha cuestión de prioridade e é factible. Calquer inversión no modelo público ten un retorno do 40%. Si se aplicara aquí, por exemplo, o modelo noruego, creeríanse 350.000 postos de traballo, acabaríamos coa precariedade laboral e acabaríamos con a situación de maltrato que temos ahora mismo en todos os centros, en todas as residencias galegas. O maltrato está normalizado. Está normalizado que unha persona non se lle cambien os cueiros e na costeñas sucios durante horas. Está normalizado que pola noite se chamas un timbre non haxa personal para atenderte, porque só hai dúas personas para atender a 150. Está normalizado xa son a prevalencia de infeccións de ouriños e infeccións respiratorias que non se dan outros países, que seamos o país con máis úlceras por presión de toda Europa nas residencias. Todo isto está normalizado. está normalizado porque temos un modelo privado. Temos que loitar a toda costa contra isto. Alguén debería explicar por qué por qué temos un modelo privado, por qué o novo modelo do que fala a Xunta vai a ser máis privado que nunca, por qué se van a privatizar as sete residencias da Mancio Ortega, Alguén terá que explicar onde está o beneficio social, o beneficio para o bolsillo dos amigos xa sabemos que existe. Dentro duns anos nos enteraremos que estaban cobrando por algún lado e dirán que foi cousa do pasado. Pero non, temos que loitar contra iso. Eh, por eso estamos aquí hoxe, é un primeiro paso, pero esperemos conseguilo. Eh? Queremos un modelo público, de calidade e universal. Moitas grazas. estamos acabando xa eh, vai nos a falar unhas palabriñas Olaya en representación do BNG estaros aquí, por convidarnos eh, tamén a, a, a dicir unhas palabras. Eu, en todo caso, quero ser moi breve. Creo que o protagonismo xe das traballadoras das residencias, das traballadoras da axuda a domicilio, da axuda no fogar, que son un servizo fundamental para garantir o dereito a unha vellez digna e tamén é sobre todo das familias, das persoas que son usuarias dos servizos de atención ás persoas maiores e nomeadamente das familias, das persoas usuarias das residencias que foron a cara máis dramática da crise humana que vivimos durante esta pandemia. Eu só quero lembrar algo que sabedes todas as persoas que estades aquí e que o dereito a vellez digna é un dereito humano, básico, fundamental, igual que o dereito á educación ou o dereito á saúde. E temos que defender o dereito de todas e de todos nós a contar cunha rede de servizos pública forte que garante ese dereito. Igual que garante o dereito a unha educación, unha rede de escolas e educación pública e de igual maneira que garante o dereito á saúde ter unha rede sanitaria tanto na atención primaria como hospitalaria pública, porque dicía no, dicía de lo longo de toda a manifestación non o privado é beneficio cando poñemos e depositamos os dereitos en mans de grandes grupos empresariais ou da empresa privada o que acaban é convertindo eses dereitos nunha fonte de enriquecimento e unha fonte de negocio e iso non pode ser, vimos, durante esta pandemia cales son as consecuencias humanas precisamente de reducir un dereito humano e un dereito fundamental a un negocio para que un feixe, un puñado de empresas se lucren a costa das persoas que, como se dicía aquí por parte do Sindicato Labrego Comezo, teñen ao longo máis de 40 anos cotizados e merecen que as últimas etapas das nosas vidas estén garantidos e blindados os nosos dereitos, non convertidos nun nicho de negocio para que un feixe e un puñado de empresas se enriquezan. Así que hai que seguir traballando para non sair desta crise pola mesma porta que entramos. Necesitamos construir unha rede de servizos de atención a domicilio, de atención á dependencia público que garanta o dereito de todas e de todos a unha vellez digna. É un dereito humano, non pedimos absolutamente nada que non mereza calquera persoa polo simple feito de nacer, máis nada. E por último, falará Gonzalo Valo, presidente de Modepen, Movimento Galego en Defensa das Pensións e os Servicios Públicos. Hola, bo día a todos e a todos. O 24 fixo un ano que nos concentramos aquí nesta mesma praza para denunciar o que estamos denunciando hoxe. Desde aquela, de, pola administración ou polas empresas que teñen os servicios de atención aos maiores, non se fixo absolutamente nada para mellorar a situación. O persoal segue sendo o mesmo, escaso, mal pagado, atención aos pacientes, aos residentes é sigue sendo tan deficitaria como o inicio da pandemia. Ane medio antes de que se producira a pandemia, o movimento galego, a través do compañeiro Paco Vistoso, fixo un estudio da problemática que había na residencia de atención a maiores. Lamentablemente, esa denuncia que viñamos facendo a través de de charlas que estábamos dando por todo Galicia, lamentablemente fixeronse realidade, triste realidade, lutuosa realidade. Nin os políticos responsables de resolver estes problemas e moito menos as empresas que o único que queren é o beneficio do capital sin importarles o sofrimento que as persoas que están nesas residencias están sufriendo a diario, incluso ocultando as familias a situación na que están ali dentro. Esto, xa os compañeiros e compañeiras que me precederon, se denunciou dunha outra forma toda a problemática que temos. Decirte, aos políticos que esto é o inicio dunha longa loita. Sabemos que cunha manifestación ou dúas ou sete non se vai a resolver o problema, pero nós imos seguir na rúa reivindicando os dereitos de quen non pode reivindicalos, que son os que están sufrindo as consecuencias dese maltrato que se está dando nesas residencias, que o único que, que, o único que pretenden é o beneficio económico, o capital único que busca é a rendabilidade, si por medio leva vidas, a eles non lles importa, a nós si nos importa e imos seguir loitando porque eso non se volve a producir. E decirlle aos políticos que dunha puñetera vez tomen mando o asunto e se deixen de ser os conseguidores dos contratos beneficiosos para estas empresas. Empresas buitre que ao final os beneficios que sacan aquí dese sufrimiento que padecen os nosos familiares, os nosos veciños e veciñas nesas residencias eses beneficios van contribuir aos paraísos fiscales, ni siquiera cotizan aquí, pero sí se queren apoderar de todo o público. Tanto é así que acaban de presentar, non sei se 30 proxectos ou non sei cantos, para recoller ese préstamo que nos vende Europa de miles de millóns, que ao final van nos levar estas empresas Bointer e a rematando, pagando nos todas a todos, igual que pasou coa banca. Por lo tanto, contra eso estamos. Esos proyectos, aínda hoxe non sabemos, non sabemos en qué consisten, ni siquiera saben los parlamentos porque no contestan. Tanto ocultismo evidentemente vai nos facer sospeitar. Y e contra eso a loitar e imos desenmascarar. a connivencia dos políticos con estas empresas. Seguiremos na loita, seguiremos na rúa, chamaremos por máis veces e pediremos por seu esforzo de continuar manifestándonos a diario, cada mes, cada ano, as veces que faga falta, hasta conseguir unhos servicios dignos, unhos servicios donde as persoas dependentes sexan atendidas como persoas e non que sean paquetes como estar almacenados aí esperando que veña a morte e que os leve. Que o da morte é outro negocio máis porque incluso teñen a despachatez de que cando falece algún residente que diga, mira, tal eh, tal funeraria é coa que traballamos nós, polo tanto, outro beneficio máis outra convivencia máis dos servicios que hai aquí. E os políticos responsables, neste caso, a Xunta de Galicia, que tomen, que tomen nota do que estamos a decir. Imos a continuar na rúa denunciando esa convivencia do poder político que une, en vez de defender as persoas, defenden os intereses destas empresas multas. Gracias a todos, bo retorno e hasta a próxima. gracias.